il bacino sia completamente scalante si riallinea completamente le zone di crisi. Gambe diventate come l'altro le zone di crisi. Che il bacino sia completamente allineato le zone di crisi. Gamba cresci, cresci, cresci, ancora di più, ancora di più, ancora di più, ancora di più, ancora di più. Nel nome di Gesù, nel nome di Gesù. Ancora di più come l'altra, come l'altra, nel nome di Gesù forza velocemente nel nome di Gesù diventa come l'altra cresci, gamba cresci cresci cresci cresci pianta come l'altra, di più, di più, di più, di più, di più, nel nome di Gesù, nel nome di Gesù, nel nome di Gesù, nel nome di Gesù, nel nome di Gesù, diventa come l'altra, basta, basta, basta, basta, nel nome di Gesù, nel nome di Gesù, ancora di più, ancora di più, diventa come l'altra, diventa come l'altra, nel nome di Gesù, nel nome di Gesù. Dio dei miracoli. Amen. Amen. completamente sanata adesso nel nome di Gesù muoviti come ti senti? meglio? alleluia forse di un genere nelle dodicine non devo pregare per quello dice perché già Gesù è guarito Siena, ma penso che sia dovuto al ah, problema che ha no, dell'utero che tira tutto. Invece no, mi ha fatto sedere nella sedia e si è accorto che avevo una, una gamba più, più corta, un centimetro. E mentre che lui pregava, credetemi, come lui ha testimoniato che a volte non ci crediamo neanche noi quando diciamo riceviamo una guarigione, io ho sentito un calore da, da, da, qui a giù, a giù cioè non, non mi sono spiegato, mentre lui pregava, io messa lì seduta in quella sedia, e ho sentito veramente, ho visto come le zeriere con le ossa secche venivano rigenerate. Le ho detto Signore grazie perché tu vai sempre al di là di quello che noi pensiamo, immaginiamo. Io sono venuta con una, con una grande aspettativa stamattina, però non immaginavo che il Signore poteva fare qualcosa su di me, cioè perché io penso sempre agli altri. Invece stamattina Gesù mi ha fatto capire, prima tu e poi quando ricevi tu dai agli altri. Eh. Quindi ringrazio Dio perché non solo la guarigione ma anche la, la guarigione della mente, ancora di più consapevole che Gesù prima vuole guarire te, vuole guarire me e poi attraverso la mia testimonianza Dio so che guarirà altri. Quindi gloria a Dio, grazie per la guarigione e grazie anche per la storia di Dio scusa di lui veramente e penso che riceverò altre guarigioni man mano gradualmente